اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استديو تي آه، دي اي بهيدي الحلقه بدنا نعمل مقابله جدا مهمه مع السيده برجو مديره مبيعات مشروع اسمه فلامينغو بلو فلامينغو بتعرفوا انتم كلياتكم انه هذا لونه بيجي آه، زهري لكن هون سموه بلو لاني آه، على البحر المشروع فالمشروع في منطقه جدا مهمه وعن المشروع هذا وعن شركه الانشاءات بدنا نتناقش مع السيده برجو ان شاء الله بعد المقدمه Merhaba Burcu Hanım, kameram ben. Çok memnun oldum. Merhabalar, ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Sizin proje e, önceden isim olarak. Neden Flamingo Blue? Yani e, Denize yakın olduğu için. Hı. Blue zaten biliyorsunuz mavi, mavi demek. Hı -hı. Yani o yüzden. Flamingo Blue. E, sizin proje konsept e, bizim e, takipçilerine anlatacağız. E, Flamingo Blue öncelikle e, aile konseptini Hı -hı. Yani o şekilde tasarlanmış bir projedir. 2 artı 1, 3 artı 1 olmak üzere. 1 e, artı 1 yok. 1 artı 1 yok. Tamamen dediğim gibi aile konseptini. Hmm, bu güzel. Yani evet. Yani ailelerimizin ve çocuklarımızın rahatsız edebilecek hiçbir şeye meal vermeden. Güzel. Yani Alman kalitesinde birinci kalite A sınıfı malzemelerle hı hı. yapılmış bir proje. Deniz manzaralı hemen hemen e, yüzde seksen e, kısmı deniz denize görüyor. görüyor. İki bloktan Zaten oluşmuş. denize çok yakın orada. Çok çok yakın. Hı hı. 150 metre bir mesafesi var. Muammer Oba zaten herkes orada artık e, gitmeye seviyor. Denize yakın. Kesinlikle Biraz... sakin ve huzuru temsil Hı. ediyor aslında. Var, her şey var. Her şey var. Her şey var. Her yere de çok çok yakın. Zaten metrobüse böyle duydum. Oraya gidecek Kesinlikle biz. yakın. yakın, ee, yakın dediğim gibi toplamda 59 daire var. Hı hı. 59 daire. Butik, 2 artı 1 uçak. E, butik bir site. Butik e, bir Dobleksler site. var galiba. Doblekslerimiz var. Çok çok şahane. Manzarası çok süper. Aha. Yani Güzel. full böyle o yer yelkenlileri görebilirsiniz bu mevsimde. Yani öyle bir görselliği de var. Maşallah. Evet, e, toplamda 5500 metrekare bir alana yapılmış bir e, projemiz bu. 3200 metrekaresi sadece e, kullanım alanı. Aha. Yani Esas ferah bir iç peyzaja sahip yani. İnşaat e, şirketi hangi hakkında ne anlatacağız e, bizim takipçileri? İnşaat e, şirketi. İnşaat, şirketi İnşaat onun... şirketimiz 1938'lere kadar giden köklü bir firmadır. Hı hı. Çetin Civata ve Makro, Makropoli güvencesi adı altında yapıldı. Yani birçok fabrikaları var. Yani kesinlikle alt tab yani alt tabanı sağlam, köklü bir firma. Kesinlikle hiç kimsenin aklına e, şey gelmesin. Hani tamamlanır mı, tamamlanmaz mı? Böyle bir soru işareti olmasın. Dediğim gibi zaten e, bizim projemiz Ocak sonu teslim. Ee, önceden bir şey yaptı mı inşaat olarak? Birçok şeyleri, birçok şeyleri yapmıştır. Aslında biz gelirken keşke e, o kataloğumuzu da getirseydik ki size sunabilseydik yani. Konut e, ya da inşaat yaptı önceden. Bu ilk. Hı. İlk konut projesi. İlk konut projesi. Bu alanda da tanıtmak istiyorlar kendilerini. Hı. O yüzden bu Flamingo Blue'a daha çok önem verdiler. Hı. Yani ilk proje hani e, tam kalite nedir? Yani Doğru. görülsün istiyorlar. Biz yani Biz kendimize güveniyoruz yani Flamingo Blue projesi olaraktan güveniyoruz. Anladım. Ee, zaten evet bazen korku var. Yani müşteri diyorlar evet. biz tamam o tamamlayacaklar yoksa ama Orada ben gördüm yani yüzde 60 falan bitmiş yani proje. Yüzde 70, yüzde 85 tamamlanıldı. Yani buraya Çok... kadar e, geldiler e, o zaman evet. risk, risk kalmadı. Kesinlikle yok. Hı hı. Kesinlikle yok. Artı, Bunun güvencesini veririz yani. Önemli bir şey var vardır yani ilk proje, e, ilk, e, proje. ilk inşaat e, evet. çok güzel bir kaliteli yapıyorlar kesinlikle her zaman. öyle. Kesinlikle öyle ve gelinip yakınıldan görürsün isteriz. Hı hı. Onlar da hani gördükleri zaman tamam diyecekler yani. Hı hı. yani. Evet doğru doğru. Ee, e, konum olarak Memar Oppa ee, orada ne anlatacağız? Bazen mesela diyorlar biz orada metrobüs daha gitmedi. Nasıl bir yer gelir gelmi, gelmeyeyim ee, alayım almayayım orada Kesinlikle fiyat alsınlar. artacak artarmayacak. Çok çok çok Hı. çok. Sence çok, çok oradaki gelişecek. yani yaşam yaşam olarak orada nasıl insan yaşarlar? Hmm, bir eksik varsa yoksa? E... Vallahi ben e, şöyle söyleyeyim size gerçekten huzurlu bir yaşam istiyorsalar bence tercih etmeleri yer. Yani tercih etmeleri gereken bir yer. Hı hı. Evet zaten her yerde artık kalabalık oluyor. Orada bir daha... de ben bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ülke olarak biz deprem bölgesi bir ülke burası Türkiye. Hı hı. Ama bizim bir projemiz e, bırakın 9 nokta yani bu ülkede 7 noktaya kadar zaten yıkımdır. Ama biz 17 noktaya kadar dayanıklı bir blok yaptık yani. Hmm. 17 noktaya kadar her yer yıkılır ama bizim projemiz dimdik ayakta kalır. İnşallah her yer bir şey olmaz yani. Tabii ki olmasın ama ben şu anlamda söylüyorum bunu. Kalite nasıl? E, C40 beton kullanıldı. Yani herkes kullanmaz biliyorsunuz. Evet C5 bazen kıbrı için kullanılıyor. Aynen ama bizim e, projemiz bu şekilde. Bu kadar kuvvetli, bu kadar güvenilir yani. Maşallah maşallah. İnşallah evet. e, böyle bir şey olmaz e, sonra. Ve sizin proje zaten biz e, sizde e, iki tane daha video var. Bir tane harita nasıl oraya gideceğiz. Bir tane örnek daire hakkında yapacağız. Çok teşekkür ederim. Seve seve. Ben teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Teşekkürler. Yani size güveniyorum. Güveniyoruz yani. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah sağlıklı bir şekilde satış olur. İnşallah. مشتريين bekliyoruz. İnşallah. Nehne الله نحن Burcu Hanım برجو هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها بخصوص هذا المشروع فدائما مثل ما بوصيكم دائما تحت الفيديو بتلاقوا كمان خريطه للمشروع وفيديو عن المشروع نفسه نموذج وتقييمنا لهذا المشروع اذا في حدا عنده اي استفسارات كمان اسفل الفيديو بلاقي ارقام التواصل الخاصه فينا وكمان بلاقي الرابط تبع المشروع نفسه على آه، الويب سايت تبعنا بشوف الاسعار كلياتها والتفاصيل كلياتها وفيه يتواصل معنا بشكل مباشر مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله